Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video nasıl indirilir onu göstereceğim. Mobile video nasıl indirilir veya klipli müzik yani açıkçası video nasıl indirilir onu göstereceğim. Ee, şimdi e, şimdi ben açıklamaya koyacağım sitenin linkini. Yani bir videoyu durdurayım. Bir video bulayım. Linkini yani video bulup geleyim. Şşt yavru alayım mı seni? Ona geçeriz ya sıkıntı yok. Evet, evet. Canım hiç çökmeyin ya. Gece paralısı sonunda. Müzikte sıkıntı olabilir. Hmm. Şimdi bunu e, siz başka bir videoda seçebilirsiniz. Ne kadar uzun seçerseniz o kadar uzunlar, ne kadar kısa seçerseniz o kadar kısa iner. Şimdi ben video kısa olsun diye bir tane buldum. Şimdi şuraya var ya geri dönüşüm kutusu gibi bir ok gibi bir şey var. Ay neydi ya? Adını unuttum ne olduğunu da. Neyse şimdi ok diyorlar. Aynen ok. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Bakın şurası şu i işareti var ya bunun şu yanındaki. Buraya girip bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Kopyalan da diyor. Ve bu vereceğim linke giriyorsunuz. Medya linkine yapıştır diyoruz. Devam diyoruz. Bir geri çıkıyoruz geri tuşundan. Hem burada böyle 360p 5 megabyte 3GP 5 megabyte 480p 4 megabyte en uygunu en üstteki buradan da şeyini seçebilirsiniz formatta buradan başla diyorsunuz pardon pardon başla aynen başla pardon Şimdi video burada dönüşecek. Dönüştü gördüğünüz gibi. Dönüştürdükten sonra Dovlant gördüğünüz gibi ona basıyorsunuz. İniyor. Nesini izleyelim mesela. Gördüğünüz gibi inmiş. İşte yavru alayım mı? Şöyle büyük ekran yapalım. Seni bana geçiriz ya sıkıntı yok. Canım hiç çökmeyin ya. Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kezbanti dibi de cabası Viskisi vodkası cappuccino tayfası Şekiller Dubai sabah otel odası bu kadar yeter hmm. Ben bunların linkinin ikisini de açıklamaya koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Ne tür videolar istiyorsanız yorumlarda yazın. Daha fazla video ve bana destek için abone olup like atmayı unutmayın. Facebook ve Instagram hesabımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.